Добро пожаловать в Румынию. Если можно, как вас зовут и откуда вы? Э, меня зовут Стелла. Я с Украины, с Одесской, области. области. Угу. Да. Я хочу сказать, как я поехала в Германию со своей семьей. Во время войны? Во время войны, когда Недавно, началась война. Весной. Это было 4 месяца назад. Летом, значит? Да. Я поехала туда с дочкой, у дочки трое детей, и она с мужем. Она была беременная, с четвертым. Мы поехали туда, нас кидали с лагеря в лагерь. А знаете город примерно нет, или не регион? Помню, не помню, нет. И нас кидали туда-сюда, как собак. Дочка, мы побыли там две недели, дочка попала в роддом. Она была беременна, да? Да, с четвертым. Мы выехали с Украины угу. на Германию. Попала с четвертым в роддом. Она родила там, в Германии. Ее поддержали э, сутку, сутки. Ее привезли и выкинули в это. Мы жили, нам дали в палатках, угу. в шалаши. Понятно. Там жило пять тысяч человек вместе с детьми. Ого, лагерь Нас для беженцев. кинули туда. Привезли дочку с роддома, кинули туда, как собаку, вместе с ребенком. Дали на следующий день после родов. памперса, на следующий день после родов. 10 памперсов только дали младенцу и все. Никаких помощь, никаких вообще ничего. И мы там прожили в этом лагере. И бывали и другие, которые родили и да, там были в да, лагере. Да, Тоже да, беженцы очень, с Украины. Да, с Украины. Но не все ромы. Нет, большинство Значит... были украинцы, не цыгане. А, значит, со всеми так? Со всеми так. Только не... Мы там побыли, дали документы с роддома только, кто, э, там написано в этих бумагах, кто родил и когда родилась. Угу. Все. С этими бумагами мы там были вынуждены терпеть после родов, еще два месяца мы там были. Палатки с мы, ребенком, новорожденным? Да. Угу. Мы не могли выехать с ребенком, вывести угу. ребенка с Германии. Они не обращали на нас внимания. Мы хотели, требовали, ходили, добивались. Угу. Везде. В украинское посольство не хотели нас слушать. Говорили, чтобы на, э, записаться на записи и ждать два месяца. Угу. Я не захотела так, как дети мучились. В этой палатке э, дождь шел, мы отдвигали кровати, чтобы не мочились матрас. Угу. Крысы давали детям кушать не только моим, а всем, а кто это было там в городе или где-то а, на лугу? От, от города еще где-то километров 50-60. ого Да. И э, так как я уже не смогла смотреть на это, я больная с давлением сердца, депертоник. Я чуть там не умерла. Не давали ни таблеток, не то, что для взрослых, а для детей. Угу. Сколько э, дочка была с ребенком маленьким, находилась там в палатке два месяца, ни один врач, ни один детский врач не пришел. Он не осмотрел ребенка, не только моего, моей угу. семьи, но всех, кто там жили. И я вынужденная была, они нас обманывали каждый божий день, что будет свидетельство рождения ребенка. Угу я увидела, что это все обман. Пошла к старшему этому немцу, начальнику, и сказала, я могу выехать с этими документами, что дочки дали с роддома. Они сказали, да. Показываешь на границе, что вы с Украины и хотите ехать назад, и вас выпустят. И вы приехали в Румынию? Мы приехали из Германии сразу сюда. Мы побыли здесь, слава Богу, спасибо всем, здесь, в Румынии. Дай Бог им здоровьечка. Мы здесь попали как в рай после Германии. Вот ну так. Нам здесь помогали. Мы побыли здесь месяц. Ну так как я... Из пок... палаток в спортзал. Да. Это мы поду... Нам оказалось так, что мы попали в дворец. Да? Да. Лучше в спортзале, да. чем в палатках. Я когда приехала сюда своей семьей из Германии, я плакала от радости, угу. что мои дети тепло, хорошо кормят, обеспечивают со всеми. Здесь мы, когда приехали, начали врачи приходить к ребенку, угу. обсмотреть, нам помогали, дали коляску новую, одежду, э, лекарства, памперсы, все-все-все. Спасибо, я очень рада. Но с документами так и не С документами решили. мы выехали отсюда на Украину, поехали туда к себе. Я за, пошла в ЗАГС с этими документами. В Одессу, в городе? Да, там, угу. где мы жили. И они нам сказали в ЗАГСе, что это не документ. Как вы провели ребенка? Угу. Говорю, я же не летела. Угу. Я же, как обычные все нормальные люди, проехала таможню. Нет, привезите нам документы. И вот я уже пятый месяц ребенку, и я никак не могу добиться. Знаете почему? Еще нет Потом... у него официальных нет. документов, ни украинских, Я вам ни немецких, скажу, ни румынских. почему. Потому что у меня семья бедная, и сейчас я вам скажу честно, как оно есть. Угу. Помажете, поедете, а у нас нет такой возможности. Помазать – это неофициальные ну, оплаты, да, да, коррупция? Да, да, да, да. Вот такие дела. И хочу вам еще рассказать за... У меня там в деревне моя соседка – пожилая женщина, у нее один сын был. У этого сына было четверо детей. Его забрали, он был обязан поехать на войну. Месяц назад. А он, жена его где? Он разошелся, ага. он вырос детей со своей мамой. Хорошо. И он поехал туда, побыл на войну месяц. Мне сегодня позвонили и сказали, что его вчера там убили. А они знали, что он единственный Э, Отец. Знали, но он был обязан, военный обязан потому что он служил где-то. Да, но если у него четверо, пятеро А у нас детей... на Украине такого нету. Не думай. Нету. Выслушайте меня. Вот э, у нас на Украине что делается? Если есть пятеро, десятеро детей, наше вот это руководство но ну, не обращает внимания. выйти, выйти даже из, э, а, из Украины что с тремя делается. детьми. Вот. Э, у моей дочки, давайте я закончу за этого парня, потом я вам скажу. И они его вчера убили, мне позвонили из дому, они соседи мои. Осталась его Тоже мать. Рома? Нет. Не Рома? Нет. Осталась его мать с четырьмя детьми. Угу. И сейчас не знаю, один Бог знает, что будет. Но говорят, что наши цыгане не, не идут на службу. Идут, даже и женщина наша. Угу на войне сейчас находятся, и парни наши, и цыгане наши все. То, что они говорят, что цыгане текают от войны, это неправда. То, что говорят, это Женщины одно. с детьми. То, что текают, говорят, там. это одно, а видеть и слышать, это две большие разницы. Вот я вам скажу сейчас за свою семью. Вот у моей дочки пятеро детей. Ее муж кормилец. Это государство знает, но они не в браке. Mm -hmm. И вот дочка хотела записать, дать отцовство чтобы он мог приехать с детьми, выехать. Они сказали, наш президент дал указ, не выезжать никому, только через военкомат. Угу. Есть дети, нема дети. Если он соображает, не больной, не хромой, не слепой, то он должен оставить семью и ехать на войну. Вот как этого парня забрали? Четверо детей – они сейчас остались бабушкой. Нету никакого дисциплины на Украине. На войне, как на войне, нужно защищать Родину. Я понимаю, я все понимаю. Но государство на, наше, я понимаю, что война, но наше государство должна думать о семье. Согласен. О семье. Не то, что, вот, например, только за мою семью. Я не говорю только за мою семью. Угу. Но разные семьи бывают. И какие у вас планы остаются из Румынии? Э, я хочу сейчас уехать опять назад. Мы хотели, э, наняли адвоката. Угу. Ну, Но адвокат, вы знаете сами, что... Чтобы решить проблему э, с документами реш... да, на ребенка. Да, я хочу, чтобы поехать на Украину. Не знаю, как это я решу, только Дим угу. Бог знает, как я, я не знаю. Потому что сейчас адвокат, нужны большие деньги, говорю так, как оно есть. Угу. Большинство это частные адвокаты. Угу. Угу. И я не знаю, как сделать, чтобы хочу решить с ребенком. У меня семья 20 человек, вместе с внуками, моя семья. И хочу приехать вот сюда, назад, где я была. Здесь нам было хорошо, мы два месяца с детьми. Моя дочка тоже приезжала, у одной пятеро детей, у второй трое деток. Мы здесь жили, как в раю. Спасибо. Тоже всем в румынам. вот здесь, да, очень довольны. А в нам посольство не нужно... не обращались нам по поводу давали... документов? Нам давали здесь квартиру, mm. комнаты давали. Комнату в да. Мы да. не захотели. Почему? Мы не захотели. Почему? Потому что, слава богу, здесь нам очень хорошо и уютно. Сравнить, где мы попали в Германии, я врагу не желаю. Понятно. И чтобы меня сейчас платили тысяча евро в месяц, вот перед Богом, никогда в жизнь. На таких кроватях, да? Спасибо, спасибо этому народу, Асtea, румынскому что помогли и помогают и сочувствуют украинцам. Спасибо за интервью и за и вам разговор. спасибо, и вам спасибо. Дай Бог вам счастья, здоровечка, что вы сочувствуете. И есть такой народ в Румынии, что он вообще есть. Спасибо Богу еще раз. Братский что помогают, народ. помогают. Сейчас родные не помогут так, как Румыния помогает. Я говорю честно перед Богом. Рада помочь. Все. Спасибо вам Спасибо большое. за доверие.